出啦！再講一次，因為今日咧，今次拍攝咧，我哋嘅器材問題咧，我有部機壞咗，所以咧聲音方面咧，可能冇之前咁靚嘅。好啦，今日我哋上次講完咧，hop step 记唔记得啊？接波嘅時候，hop step，即係阿阿 Andy 有心事嗰次咧，hop step，hop step 就係誒喺接波前用，可以令你更快射波今日我就係講喺 d r i l e 入邊，hop step。 咁我哋今日講咧就係 p o p 或者叫做 power stop，有少少唔同嘅。我哋講咗 power stop 先啦。我哋舊式少少，我嗰個年代咧 p o p 叫 power stop 嘅。即係點咧？通常咧係喺藍底嘅時間，唔係話邊個用啊，唔係話低位球員定高位球員，係喺藍底嘅時候，一個我哋需要佔據我哋地盤。 嘅時候用嘅一個步伐，係點樣用咧？就係 jump，好啦去啦，我哋衝埋去啦，好啦，我要上籃，但係因為有敵人喺度，喺一講起敵人，阿豪又要走出嚟啦，有請。好啦，鏡頭一轉，阿豪又現身啦。幾時用咧？就係好啦，我哋 jump，如果前面有敵人，你好難就咁走籃，係咪好難走籃？ 呢個時間咧，我哋會用 post up，係拍埋波。我哋一吸吸起個人，之前講噶吸，OK，拎起波嘅時間，post up，吸 post p 保持自己一個空間，波擺喺度，唔係批人，但係你保護住向上放籃。一個以前比較多中鋒用嘅，睇多次。 嗱，順便講多少少題外話。我認為咧，我哋香港嘅低位球員咧，打低位或者籃底咧，太常插板，好多都會叫插板、插板、插板。如果有防守球員喺度，你要插板係極難嘅一件事，因為 你要穿過人哋個防守啊！咁咪難，你不如試下就咁向上放啦。試下各位中鋒低位嘅球員，試一樣嘢，唔好成日諗一定要攞塊板，成日都係咁，係咪？唔使啊，唔好成日衝入個籃底，唔好衝入個正籃底插板啊。你試下咁樣，咁放啊！ 好容易入嘅啫喎，唔好用手指，用手掌，手掌要好多噶，你唔使穿過佢個防守啊，你要插板啊，要穿過人哋呢度啊，好難嘅一件事嚟嘅，試下好唔好？講翻 s t o 手，我哋 o 手就係咁樣，跟住拍波。 係，我哋係攞埋位嘅，係咪？攞埋位嘅，嗱我呢個插板唔同啦，我唔使穿個防手啦，明白？唔使，唔好成日諗住穿個防守。如果咁樣插唔到板㗎，咁樣睇就得噶啦。Pose，依個就係誒舊式少少，攞位，搬波擺翻呢度，升起，放下。 用手杖多啲，唔好成日用手指。手杖，手杖，唔使落碗嘅，因為好近籃底，落碗通常一炒咗嘅，都順風。好，跟住，布殼，你睇我知啦，著 d v o s 佢嘅絕招嚟噶，蒲殼，佢本身，嗱，你見啦，今年 d v o s 嘅表現啊，直情，唔可以話翻得翻佢以前或者 MVP 年代嘅佢，但係你見佢今年表現咧，的而且確咧，係令人好。

步康一般係會點用咧？假設阿豪 m 我，好啦，要轉嘅，通常咧男仔係咁受波㗎。我哋過咗第一個敵人，好似 d e v o t i o 過咗第一個敵人，然後我哋喺呢度要對付第二輪嘅敵人，我哋會選擇誒步康睇住。 籃，因為保護個籃放波嘛。但係蒲空咧，跳起嘅時候咧，要轉身，要將向翻入去，然後放嘅。睇唔睇到？會有第二步向前嘅力量。再睇多次。拍波，我來，我來。睇唔睇到？再睇多次。拍波。 我哋通常喺前邊再加多個可能 b a l n 啊嘛，咁樣踏機啊，然後同我再跳。我哋第二步，我哋跳起第一步，跳起第一步，轉身落地，記住有敵人嗰邊嘅腳喺前面保護，另外兩隻腳一齊。 指翻佢後翻，然後跳起放篮。其實你相當近嘅篮噶啦，一樣，唔好用手指，用手掌。c k 出我冇贏，比較係你支住喎，英土第二輪民主喎，而且係咁樣。 吸起個腰，跳起。我哋抽，抽嘅時候，半吸起跳，过做個動食住個位。O K？呢個就係蒲螃蟹，evoes 嘅招手，唔係唔係我係 evoes，我都好中 evoes。我通常係菊花。 hơn trước phải lưu với chính xác phi đảo lên và nhiệm vụ thằng bé chúng bảo hơi đây là điểm sát sân tích bây giờ bây giờ tắt dẫn qua chế chúng bảo hơi chúng bảo hơi bum bum đầu 浩康，記住，我哋係打算用嘅一勾半隻喺度跳跳埋落去。明明白？你係跳過咗呢個人嘅，記住都唔該。跳埋落得唔得？應付第二輪嘅總球，可唔可以？好啦，今日好康唔好。